说，一定今天会有两种颜色，一个是白色，一个是绿色。然后在做纸的过程中，最重要的是水分，所以我们会把很厚的布，然后跟可以过筛的布去做大量水分的压制。然后另外呢，会等到把水分的布都用完之后呢，我们就可以来过过布。 是严谨生活，我们下次见。